Canta um pouquinho pra ele. Canta, faz. Pra quê? É né? Ele tá gravando. Qual que é a música? Você grava Qualquer música? É, é, canta, canta o um pedaço. Meu Deus, onde está agora a mulher é que amo? Será que tá sozinha ou acompanhada? Só sei aqui distante eu estou morrendo. Morrendo de saudade dela, o mundo de lá. Meu Deus, eu morro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa é da minha sina, minha estrela de ouro. Ah, é isso. Ah, é.